ya gerçekten. ki bir enerji var. Onlar bir şey yapıyor. Sen diyorsun ki ben de başka bir şey yapacağım. Ya da işte birinin yaptığı bir şey sana daha farklı bir şey vesile olabiliyor yani. Hani büyük bir devinim oluyor. Herkes başka başka ve kendi yapabilirliğiyle kendi varoluşunu sergiliyor. Ve o zaman diyorsun ki aslında ben güçlüyüm. Ben bir gazeteci olarak ve bunu hepimiz söylüyoruzdur yani. Diyor bir gazeteci olarak aslında en büyük yani çalışma alanı zindanlar yıllarca cezaevinde olan e, kadınlar var, anneler var, birçok insan var. Bunun içerisinde yazarlar var, sanatçılar var, siyasetçiler var. Herkes var. Yani herkesin burada aslında. Burası da benim aslında çalışma alanım, mücadele alanım. Benim işte bir gerekçem olamaz. Zaten benim gerekçe gibi bir hakkım olamaz. O yüzden bunu bir şeyler yapmalıyım. Bir resim yapmalıyım. Belki de küçük bir resim yapabilirim yani illa çok da büyük sanatsal özelliklere sahip olması gerekmiyor. Bir resim yapıyorum bu kadar basit başka bir şey değil. Kendi varoluşumu bu şekilde gerçekleştiriyorum diyorsun. Diğer arkadaş e, yazı yazıyor ben bir edebi bir eser çıkarmak istiyorum diyor. Bu kadar basit aslında bu kadar basit. Biz kadınlar her şeyi çok güzel başarıyoruz. Yeter ki isteyelim yani. Dışarı çıkınca yani sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Çünkü benim size borcumdur bu. Siz dışarıda daha büyük şeyler gördünüz. Özellikle bu kadar karanlık dönemlerde biz içeride her zaman sizi düşündük. Acaba arkadaşlar ne yapıyor? Acaba hep baskınlar olduğunda acaba arkadaşlar iyi mi? Umarım bir şey olmamıştır. Hep sizi böyle düşünüyoruz. Kendimiz hiçbir zaman düşünmedik. Hep dışarıdakiler için endişe duyduk. Ve onlar nasıllar? Şimdi çok çalışıyorlar. Aç kalıyorlardır. Özellikle basının en büyük şeyi hep aç kaldık yani. Ve diyorum şimdi aç kalıyor, kalmışlardır. Çok yorulmuşlardır. O yüzden size özellikle çok teşekkür ediyorum bu kadar zorlu dönemlerde hiçbir zaman bırakmadınız o kalemi. Yani size çok minnettarım bu anlamda. Yani bütün gazeteciler eminim böyledir dışarı içerideki gazetecilerin ve sürekli de mektuplaşıyorduk. Özellikle Nedim Türfent olsun, Meltem Oktay olsun. Bütün gazeteci arkadaşların sizlere çok selam.